Bugun ham ayrim hududlarda changli g'ubor davom etadi. Bugun kunduz kuni O'zbekistonda quruq va salqin ob-havo kutilmoqda. Ba'zi joylarda changli g'ubor kuzatiladi. Shamol 7-12 metr tezlikda esadi. Havo harorati pasayadi va 3-8 daraja iliqni tashkil etadi. Poytaxtimizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Changli g'ubor kuzatiladi, shamol 5-10 metr tezlikda esadi. Havo harorati 5-7 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr tezlikda esadi. Havo harorati 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'lishi mumkin.